hate it really strong here. لا بس ما هي فكرتها انها فوتو كوبي. هي فوتو كوبي بس اسمي مروة أسانيوس وفنانة من بيروت وكمان بشتغل ب أو أنا I co-founded the project space اسمه 98 ويكس 98 اسبوع ببيروت و بيسكلي يعني الفكره تبع هذا الورك شوب اجت من مشروع عم نشتغل عليه كنا ب مع 98 ويكس عن مجلة الهلال بما انه هي المجلة مؤسسها كان جورج زيدان باخر القرن ال 19 آه، هو كان لبناني واجا على مصر واسس هيدي المجله وبعدين انه في كتير ناس اجوا من بعده وكفوها يعني ف كان عندنا يعني مجموعة من مجلة الهلال من الخمسينات والستينات وبدأنا نبحث ونقرا و... يعني كان اكتشاف لأننا ما كنا نعرفه للمجلة فبدأنا هيدا الشيء آه، من شي سنة ونص تقريبا و اعطينا او عرضنا المجله على عده كتاب واكثريتهم كانوا قراء لهيدي المجله بفترتها يعني بالخمسينات والستينات وطلبنا منهم يختاروا آه، يعني ايشوز آه، او اعداد من المجله هن بيلاقوها آه، مثيرة لإله آه، ويعيدوا قراءته ايه الطريقه كانت آه، مهمه بس كان حسينا انه كان في شيء ناقص من بعد ما عملنا هذا المشروع صار لي فتره عم فكر انه آه، ممكن ينعمل workshop مع ناس يعني مش ضروري يكونوا بيعرفوا هيدا المجله ويرجع نلاقي طرق نرجع نشتغل بهيدا المواد يعني في يكون الشغل formal يعني بس على اللغة وعلى ال text وفي يكون كمان الشغل أكتر على مواضيع معينة واول نهار من ال workshop اجت كلير آه، ديفيس آه، وعطت آه، عملت مثل presentation عن اللغه نقاد الفن اي لغه كانوا يستعملوا من خلال عده articles اه محتاج تبقى زي فكل آه، واحد من يلي آه، مشاركين بالورشة اختار آه، يعني بدينا هيك اختار اعداد فيه مواضيع بهموه وعملنا ديسكشن عن اختيار كل حدا ساما نقت العدد عن الجنس وتدريس الجنس في المدارس ورجعت عملت نوع من كولاج اخذت آه، يعني مقتطفات من المجله ورجعت كانه ركبت هذا العدد واليوم آه، آية قريتهم والآن علينا أن نسأل أنفسنا أيا كان رأينا في المرأة ما هي المرأة؟ ظاهرة الحريم فرضت الظروف على المجتمع العربي تخلفا في نواحي متعددة ولعل أبرزها هذا التخلف الرهيب المتصل بقضية الجنس هند آه، كانت هي بتعرف هذا المجال منيح بالتسعينات لعديت 2005 كان بيا آه، محرر للمجله وقررت بالاخير تكتب text عن ال structure والتركيبه تبع المجله فكانت دراسه اكثر عن آه، التحرير تبع هيدي المجله خلال عده أعداد عبد الكريم هو عم بيعمل ريسيرش عن سيد قطب فلاقى آه، بهدول القعدات عدة آه، كتاب بيحكوا عن الاشتراكية والإسلام والماركسية والإسلام فحيرجع آه، يعمل نوع من خريطة لهيدا الفكر وكيف كان متداول بفترتها فبتلاقي طريقة ثانية انه ما يقدر ما بعرف هاجر عم عم تكتب سكريبت من سكريبت آه، آه، ومبني على dialogue ما بين شخصيتين آه، كمان من واحد من الاعداد اللي هن سيمون دو بوفوار وسارتر هو انا شايفه ان هم كانوا بيتكلموا في طول الاعداد اللي هي قبل 67 كانوا بيتكلموا عن حاجات سياسيه وساعات قصص يعني قصص ليها علاقه ساعات بمغامرات وادب مترجم وحاجات ليها علاقه بالصحه وبالجمال وبالاهتمام بالطفل مواضيع خفيفه ساعات بيتناولوا مواضيع فلسفية بتبقى ساعات تقيلة بس في نفس الوقت العدد ما بيكونش مركز بشكل كامل أعداد قليلة هي اللي لقيتها مركزة بشكل كامل في حاجات محددة فمثلا العدد بتاع آه، فبراير سبعة وستين كانوا بيتكلموا عن عن سارتر وسيمون ديفوار في كذا في كذا موضوع عدد تاني اللي هو بعد اغسطس سبعة وستين هو العدد مختلف تماما اسمه المقاومه آه، وانا اهتميت بالعددين دول عشان آه، اللغه اللي فيهم انا اهتميت في في الاعداد اللي قبل 67 لغه مختلفه بتاعه المقالات اللي بتتكتب والمواضيع